distinta Rúa espertou, non sabe por qué, pero ela séntese distinta. Cada día, mentras uns se queixan que por ter que madrugar, a ela encanta yerguerse cedo para escoitar os segredos que mormullan as nubes da mañá. A primeira hora, mentres os adultos discuten reclamando máis espazos nas estreitas rúas do centro, ela prefire ba bambearse nos brazos xillantes que xorden do mar. Durante horas, mentres a cidade inteira camiña triste ao compás da súa rutina, Ela descobre en cada suspiro do vento unha delicada sinfonía de cores. Nas tardes de chuvia, mentres a xente se resgarda para protexer os seus peiteados, ela nada cos peixos que suben ata o ceo. Cando remata o día, mentres todos se esconden da noite, ela sae a xogar coa gran balea blanca que fronta que flota entre os tellados. E cando na cidade a xente deixa de contar ovellas e tece o seu soño máis profundo, ela dedícase a xuntalas todas. Só entón ela dorme e soña distinto.